Que bo momento, que ben o pasamos. Pero, oeste, acompañar a casa non quere decir que queira algo máis. Vístese así porque lle peta, non para ti. Non te poñes pesado, se che dixo que non, é non. Oes, lembra que si non che dixo nada, tamén é que non. Que onte tivese algo contigo non quere decir que ose teña que telo de novo. Se estando de acordo en manter relacións, en algún momento muda de opinión, é libre de facelo. Oesti, oh, lembra que só o sexo en liberdade é sexo. Camiñamos soas porque somos libres.